nos permite secuenciar los pasos de la resolución de un problema haciendo las anotaciones oportunas. Deixar un proxecto que fagamos na aula ben documentado e relatado para expoñelo e divulgalo. Facer, ademais, traballo colaborativo. Proposta de elaborar un vídeo nas súas casas, en parellas, polo alumnado, cada un que se grave que grave outro, tratando distintos temas suxeridos na aula. Por exemplo, eh, comentar unha noticia matemática, Permite facer unha exposición oral ao alumnado sin os nervios do directo, gravando o contido dun traballo solicitado polo profesor para expoñelo por este medio ao resto dos compañeiros. Enviar ao profesor unha dúbida dun problema que non sabemos resolver. A partir de imaxes reais tomadas en experiencias, viaxes, vida diaria, excursións, recoller e identificar elementos matemáticos na vida, que xa traballamos na aula mediante modelos.